いけないんですかすみませんでした진짜우리야20만에 야 틱톡 200만 도 넘었는데 짐볼은 사자 그러니까 짐볼? 응 어. 음. 오빠가 뭐 사줘 오빠가 사줘 <laughs> 자 오늘은 미션이 하나 있습니다 큰 애기를 <laughs> 아시다시피 대사관 줄 보셨죠? 그 줄을 뚫고 유카 아버지가 딸을 보겠다고 <laughs> 한국까지 대단하셔 자 근데 문제는 뭐냐면 좀 많이 큰 애기라서 뭐 나이도 드셨고 그래서 이제 인천공항 응. 첫 심부름みたいな感じ一人であんまり来たことないから 인천 도착해서 제주까지 와야 되니까 음. 인천에서 김포를 어떻게 갈지도 모르실 거고 음. 혼자 해도 될 거야 이렇게 얘긴 했는데 음. 안될 것 같아서 자 이제 저의 첫 심부름 유카에 유카는 <laughs> 일이 있어서 로안이도 있고 로하니. 근데 마침 제가 이제 서울에 일이 있어서 겸사겸사 음. 올라가는 걸로 자 그래서 이제 제가 유카 그 아버지를 데리러 갑니다 화이팅! 그래도 참 대단한 게줄 긴 거를 そのビザ 오픈 になった日にめ人が多かっみたいで領事館にでその列に並んで娘のためにちゃんとビザを取ってくれました 원래 유카 아버지가 이게 비자가 나오는데 마침 또 비자 <laughs> 신청을 하러 가는 날이 그날이어가지고 엄청났다고 합니다 뭐 음. 도쿄는 진짜 뭐 밤새 가지고 <laughs> 자 어찌됐든 오늘은 육하 아버지의 심부름 미션 승장의 첫 심부름 아버지의 첫 심부름 라칸토또 아오지르 아오지르 또 <laughs> <laughs> 오늘 제가 일단 서울 가서 음. 저는 일단 일을 보고 이제 내일 육하 음. 아버지를 제가 픽업을 하고 과연 시간이 아슬아슬해요 마지막 비행기 어. パ뭐も乗れるか分かんないっとか遅れなければ乗れるあのアボ 아침부터 출발해서 제주까지 오는데 약 제 계산으로는 제주도 저희 집에 도착하는데 대략 한 14시간 정도 예상합니다 험난한 우리 아버지 아버님 롤렉스 차고 오시는 거 맞죠? 오늘은 이런 브이로그입니다 아버님의 이 험한 여정을 과연 우리 아빠 잘 부탁드려요 자, 일단 제가 심부름으로 서울을 갔다 오겠습니다 네. 가보실까요? 응 이렇게 데 운전 잘한다 몇 년 전만 해도 내가 그렇게 욕하고 막 영상 찍고 그랬는데 근데 욕하 여기 속도 제한 50이야 80으로 달리면 안 되지 40 그래 오늘 예쁜 유카를 놔두고 네, 어떻게 때 미팅 마실까? 아이 네. 사올게 조심히가 사랑해 막까시 응. 도게 안전운전하고 잉 早いんですね、でも、でも早くなった。あのね、あのね、嫌な話しなきゃいけないんだ。お父さん。それ後で話しましょうでもまあ移動して金庫一応行って、ね、ゆっくりご飯食べながら、じゃあ あそれ何録音してんじゃないですよね録音してじゃないよねお父さん無事に着きました、はい、お父さん一人で大使館あの長いところに待てておうそうそうそう <laughs> でもよく来ましたお父さん、頑張りました初めての経験でねでそれぐらい私とゆかが会いたかったんですか、うん、会いたかった会いたかった会いたかったしさ <laughs> 三人の中で一番会いたいそうだねロハンよそうロハンの次はない トさ私ジェジュからここまで来ましたありがとうしんちゃんだねゆかはゆかまあゆかは娘だから、まあ、そうですねさあ食べに行こうぜ韓国に来て一番最初に食べたいやつはお父さんいやいっぱいあるんだよ三角さ三角菜、 じゃあサムギはチェジュですぐ一応今から金浦行って、また移動したらちょっと時間かかりますから、一応早くタクシー乗って行って、金浦で早くご飯食べて、もうチケットもまだ買ってないんですよお父さんいつ来るか分かんなくて、タクシーで買って、じゃあお父さんが好きなロハンを買いに行きますか。 ゃあ行きますか、うん、これ露伴のね、はい、もう半分は露伴だから半分以上かなここや友達はい <laughs> おしめも買ってきた早く露伴にね <laughs> 気持ち悪いよお母さんやよあよ。 <laughs> いね 国内線の飛行機なくて一応近郊空港に待機しに行きます大変だあの一個に行けないんだよすごいねに明日まで待っててねって言ってそうだ今日は行けないんですね いけないんですかすみませんでした <laughs> じゃあちょっと今日はそうねあのお父さんのリクエスト産業魚菜食べに行きますかはい行きましょう行きましょうじゃあ遊びましょうはいそうね遊んでいいホテルでちょっと泊まってそう明日ウロハに会いましょうはいじゃあ一応 <laughs> そうなりました今日は行けませんすみません <laughs> ゆかごめんなさいあゆかについてんのあでもゆかも電話で今もう ああそうなの、うん、ゆかもう見てるんですよああそうなの、うかゆかまた明日ねお母さんやよおお乾杯楽しみましょう遊ぼう遊ぼう どうですかうまいうまい最高冷たくて美味しいあのー、今何やったっけ違うチェジュ行けなくてゆかにはごめんなさいですけどちょっと遊びます <laughs> 日本に帰らなくなる 弾むってもんじゃ美味しそう乾杯巻きっぽいよよ最高だねすんちゃんが強制的に「ゆかごめんなさい」って言ってくださいと頼まれましたでも私も本心で「ごめんなさい」 ああ、食っていこうぜやばい。あ全然軽いやんはい熱いですよ美味しい。ゆうか、ごめんなさい。 楽しく食べてますすみませんあら美味しいねこの辛さがねこれもそうだしこのキムチ、はいうん、これ本当美味しかった日本では食べれないんですかこういうのはうん日本では食べれないと思います満足ですじゃああのゆうかごめんなさいあらうん、おうおお だ若すぎます痛い、えー、おてってにするないけど顔は痛いよ熱いようん、えー、すごい感じろ感じろえことかしそう亀さん同じこぐまくきおいしゆかチャンネルゆかチャンネル じゃあ乾杯乾杯お疲れ様です、はい、いや日本でさ日本人っていうのはサントリーと忘れちゃった <laughs> いや でもすんちゃん、はい、俺こういうとこがいい、はい、30年40年前だったら俺そうやって流れていったわけ、はい、あ頼むすんちゃんそういうのやめてくんないお父さんもう習慣ですよそれぐらいだったらもうあ男の成功のために <laughs> はいよー 日はまあここまでにしてじゃあ明日孫に会いに行きましょうは行きましょうはい、バイバイはい乾杯ごめんでも今本当幸せなのよ どうですか熱いうん美味しいうん、うん、しいしい三茶楽しみます本当にラちょっとお母さんやよ昨日どこまで覚えてるんですかだから あのまああそこ食べて飲んであとはあそこ行ったの覚えてんだあのだからお父さんはジントニーの乾杯そこまでしか覚えてないってことですね覚えてないだから <laughs> だってここに来たの覚えてないもん歩いた自分でいや私こうしてきましたえそう お父さん、お父さん、こうやってきました。これ、本当もちろん、こっちでも。ここの、あ、読めないか。読んだけどね。好きな駄菓子あるかな。すんちゃん。食べ。二人とも読めない。 <laughs> いろんな意味で2人とも読めない昨日うちらが話したのを全部忘れたんですね忘れてえてで何回も何時間回したのにもう一瞬で忘れるからもう安く全部守んないしお父さんじゃ <laughs> あこういう感じで金峰2日目えー、院長のここ院長か金峰じゃん お父さんはいまだ韓国ですよ今2時半の飛行機に乗ってチェジュに行きます娘とロハンを会いに来たのにあんなに飲んで「金ポ好き」って言ってもう帰ってもいいって言ったお父さんと一緒にいますえー、これすんちゃんはいチェジュ行かないで帰るの何回も何時なの2時何時なの2時何時なの2時なえー、2時なの これが 살롬탕 쌀롬탕 아, 아. 뭐가 뭔가 뭔가 성냥 父さんマスクああすごいおお危ない危ないあったかいあったかいお父お母さん 今からパピとパパ来ます楽しみ会いたいピンクあっちにチェジュはすごい人ですね今ね車がすごい多いですじゃあ迎えに行こう <laughs> そうそうチェジュエア Thank you. パパに今日はいや、俺前じゃなあちチャレッサスサラーおんまなおんまなチャリッサスん何したのあ、何したのんローが恥ずかしいんだよロー恥ずかしいんだよちゃんだね行こうか さん久々にチェジュの感じはいいね結気も生まれたしはい、娘を愛にこんなに頑張ってきたその感想を一言はあんまり感じない最悪乾杯乾杯お疲れはい 保ってますね